Աննա Բարձրյանը։ Ըստ ցանկությամ հավաքագրել են, իրականացում ենք հրաձգային մարզումներ, սորացում ենք ինքնաձգի նյութական մասի ուսուցանում, մարզարավատեխնիկական բնութագրի ուսուցանում, ավտոմատի լիսկավորում, լիսկաթափում, զենքի օգտագործման կանոնների իմացություն, բայստատուփի լիսկավորում, լիսկաթափում եւ քրական դիրքից զբաղեցում։ Ինչպես նաեւ ցուցադրում ենք առաջի բուժ օգնություն, ինքնօգնություն, փոխօգնության բոլոր Պարապմունքները նաև ATS-ի միջոցով դասակարգում ATS-ների, որ ATS-ից ինչպես կարող են, ոնց կարող են պաշտպանվել։ Զենքի հետ առաջին շփումն է, չեմ կարող ասել, որ հեշտ է, <laughs> այնուամենայնիվ երկար աշխատանք է պահանջում, որպեսի կարողանաս իրապես տիրապետել, հա, զենքը ինչպես քանդել, ինչպես հավաքել եւ մի քիչ էլ ֆիզիկական ուժ է պետք նաեւ, այ որ ասում ես սկզբում դու չես պատկերացնում, մտածում ես ամեն ինչ քեզ հասանելի է, բայց այդտեղ արդեն այդ ֆիզիկական պատրաստվածության անհրաժեշտությունը կա նույնիսկ զենք քանդել հավաքելու արդյունքում, բայց սпасելիքները կարծում եմ, որ մի քիչ կամքի ուժ, մի քիչ համառություն եւ հնարավոր է որ ինչ որ բան ստացվի։ Այս ուսումնական կետում ուսուցանվի ավտոմատի ողջ լրիվ քանդում հավաքումը, դրանից հետո դուք անձամբ բոլորը անձամբ կկատարեք այդ նորմացույցը, որից հետո կտեղափոխենք հաջորդ ուսումնական կետը, մեր վերջնական խնդիրը կլինի գործնական հրատարակություն։ Հարտական գործնական։ Ինչ է մնացած գործը։ Ես երկու դուստր ունեմ, ես ուզում եմ, որ իմ երեխաները Հայաստանում ապրեն առանց վախենալու։ Մեկ անչափահասա, եսն էլ աշխատանքի առայժմ։ Ու կուզեի, որ այս process-ը շարունակական լիներ, ամեն շաբաթ օրինակ լիներ, որ չմոռանանք այսօրվա սովորածները։ Հիմա, եթե նշանը բռնում եք, արդեն ձեր քիա։ Ճիշտ ասած մանկուց չհագրգռված եմ ու միշտ երազել եմ ծառայեմ, ոնց որ հնարավորություններ գալ կրակել, սովորել ու մի քիչ ավելի մոտ լինել այդ ամեն ինչին, պատկերություն ունենալ։ Կրակելուց գոչ եմ, որտեվ մի հատ եմ կպել, բայց հիմնականում մոտ էի կրակում, բայց ափսոս այդ մի հատ էլի թիրախավորեցի։ Դեպի նշանակված դիրքերը։ Առաջ հետաքրքիր փորձ է ընդհանուր առմամբ ու չգիտեմ, սպասում եմ տեսնեմ ոնց կանցնի։ Համարում եմ, որ աղջիկները եւ կանայք պետքա նույն զինվորական պատրաստությունը անցնեն, ոնց որ եւ տղամարդիկ, այսինքն այդ հավասարությունը պետքա լինի ու դե մեր երկիրը բոլորինս է ու պետքա բոլորս կարողանանք ճիշտ մեզ դրսևորենք հարկ եղած դեպքում։ Պետրոսյանն ունի, բավարար։ Մովսյանանի։ Լավ։ Ես ընդհանրապես ոչ միայն կանանց բոլորին եմ խորհուրդ տալիս դիմում, կոչանում եւ հորդորում, որ բոլորը կարողանան օգտվել զենքից, կարողանան ճիշտ աշխատել զենքի հետ, որովհետև ցանկացած պարագայում պիտի պատրաստ լինենք մեր տղամարդկանց հետ միասին մեկնել սահման եւ մեր հայրենիքի պաշտպանության համար կանգնել սահմաններին։ Ես կարծում եմ, որ դա առաջնային պիտի լինի բոլորիս համար, անկախ մեր կարգավիճակից, անկախ տղամարդ եւ կին լինելու հանգամանքից։ Մեր հաղթանը շատ լավ։ Իսկ դուրս չեմ։ Չենք էլ կասկած։ Մենք մեկ էլ շատ համոտ սուպեր, գորս, սիսերով սարան։ Սալատը շատ համով է։ Առաջի հենց պարապմունքի արդյունքները կարող եմ ասել, որ մի քանի պարապմունքի դեպքում արդեն կարողանան հստակ տիրապետել զենքին։ Նպատակը, որպեսզի կանայք նույնպես տիրապետեն ավտոմատի, տեխնիկական բնութագրին եւ մարդական կիրառմանը։